Saluton a ciui ge amicoi sur la mondo. Mi estas Masoris Karam Kim, kiu lojas en urbo Busan, sud Koreio. Mi eklenis Esperanton antaŭ den jaroi, tiam mi hajaro de renkontis Esperanton, kaj unue eklenis Esperanton pere de Brazila komputila programo Kurso de Esperanto, kai baldo mi rencontis aliaen esperantisto en mia urbo busan kai lernis esperanton plu Nun mi estas dudek ok sed mi estas sen labora, pro la mensa malsano de primo. Mi gainis la malsano de primon, kiam mi estis nur dectriara kia estis bil nauten nauten nau pedo post nau yaroi mi ecratis mia amensan mai sanon tum na nau yaroi tum na nau yaroi la de primo faregis seriose ai cloniche ecce tiam ye yeah. 2000 gis nun 2010 kvin dum sem jaro mi ciu tage prenis kai prenas medicamenton por bonigi por de primon dank al medicamento kai consultado mia humoro pli kai pli bonigis sed miam perdis multon da tempon Pelleris multeda tempum en mia vivo pro la deprimado. Quaja o la aliae eh, deprimantoin mi provis mortigun je cercain foioin seriose. <sighs> La problemo esas mi anco mi ancora ne povas farti normale pro la melancolia humoro do mi ne povas labori antaŭe mi provis laboron kelkfoje tamen mi ĉiam malsukcesis pro la regula vivo estas tro malfacila al mi mi esperas felicitam vivon al mi Sed mi ne certas, ciu felicia vivo venus al mi, au ne. <sighs> Mia rando Sudukoreio esas la plei simorotema. Simorotema rando en la mondo. La unua caosu de moroto esa simorotigo. Multae ille cae studentoi i ca student to simultiga ci target proga fra deleza leda na do ca mal antau ciru kaun de covin ya roi statale neyo toni sarmi densan problemon deprimon non tempore si si twacci o tutenation gezis statale neyo ancora distonas mensam malsanon al lernantoi. Cae multae elgi gainas mens mensam problemo, quasi mi. Cae ili provas, pro, pro, ili provas immortigon, multe cae serioze. Do mi desperas prira la nuntempa situazion. Cio case mi volas venci mia malsanon, sed mi ne povas certi. Ciaro felicam vivo ec existas tro mal el mi. Cai mi ne povas certigi, ciu la felicia vivo vere velos al mi, au ne. Nun tempa mi nur povas drancunti felicam vivo en mia sonjado en dormo. Kai mi ne povas trovi en mia vera vivo. Dankon al via auskultado.